ರೈತರಿಗೆ ಮೂಮಾರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷವಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ನೋಡಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೈನುಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಗೋಬರ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹೊಸದೊಂದು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮೂಮರ್ಕ್ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ವಾರಂಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಯೋರವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗೋಬರ್ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೂಮರ್ಕ್ ಎಂ ಮದ್ದಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದು ಮೂಮಾರ್ಕ್ ಚೀಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಾ ಬಯೋ ಸಿಸ್ಟಮಾ ಬಯೋ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು technology very simple as the, I mean, in their words, as they say, it is so easy to complicate things but very difficult to simplify things ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರೀ ಕ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಸ್ಲರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅವರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ತುಂಬ ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಅದನ್ನು the rate of that is broad significantly lower ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಥರ ಇದೆ ಈಗ ಮುನ್ ಮುಂದೆ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರವಾಗಿಲ್ಲ now we are bringing it down to with the support of Sistema we are bringing it down to six thousand seven fifty rupees Sistema six ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು model it is six thousand six seven fifty rupees for the farmer and it is very much affordable in a span of six months they will be able to fully recover the cost of the product ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಈ ಸೇವೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು all the farmer should benefit from this model ಅಂತ ನಾವು ಇದು ವಾರಂಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ ಬೈ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ very sturdy L L D P material use ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅದು ವೆರಿ ಸ್ಟರ್ಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ certainly that once it is install and it's reasonably maintained well it will come twenty years twenty five years nothing will happen from that daily ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ uh, ಸಗಣಿ ಹಾಕಬೇಕು depending on the size of the biodigester they will advise ಎಷ್ಟು ಸಗಣಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಬ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ depending on the model of the system of bio biodigester ಮನೆಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ರೈತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ